تبقت ثلاثون ثانية مرحبا جت أريد مشاهدتك تتغلبين عليهم هيا إلى تبقى عدو واحد رصد عدو في وسنعود إلى النور جار جار حجب الرؤية جار أبيكم عدو واحد واصلوا القتال واصلوا الفوز هنا أقمت الجدار ابتعدوا عن طريقي لم تنجح خطتك نحلل سأقضي عليك آخر لاعب باق اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحد เฮ้ยอย่า لاعب باق أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أؤمن سلام حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد هنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم هنا هنا هنا ثابروا نشر ثابر أنشأت الحاجز ظلال متحركة محاولات الإبادة الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء هنا هنا هنا لا تقلقوا سأمنعهم من إثارة الفوضى هنا أشكال متحركة تم نشر السافر سقطت السبايك لدينا سقطت السبايك في A انفجري واحد ازهقوا أرواحهم تبقى عدو واحد آخر جولة قبل التبديل سنخسر كل شيء بعد هذا أنفقوا المال أشكال متحركة تم نشر الذات سقطت السبايك في بي باق زرعت السبايك تم محو عدو تبديل الجبهات أما أنا فلا أحتاج لذلك طبعا وضعت السبايك عدو في بي آخر لاعب باق عدو واحد Ghibla. هنا احذروا أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة اختفي تبقى عدو واحد مثالي لقد محاك التاريخ من ذاكرتهم عليكم بالهجوم عند تعرضهم لنيراني المعيقة فعندما أقلص خياراتهم سيقترفون الأخطاء ظلال متحركة تم نشر الذاكرة انتهى أمره لن أموت هنا دعهم يحاولوا التغلب علي التقطت ال spike في B. تبقى عدو واحد رصدت ال spike في بي ها أنت لنتسابق إلى مواقع السبايك آخر لاعب باق زرعت الفاير مات الهدف انتهى المزاح سأقضي عليك سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق رجعت لسبايك لن تتعطل أي من معداتي بعد هلا نحتفل بذلك؟ طريقي مقزز عدد من الأعداء في بي سقطت آخر لاعب باق مجرد بشر كيان واحد وصلت ال spike في اي ال spike تبقت ثلاثون ثانية لم ينتهي بعد واجبك فرصة الفوز انتهى الحفل فلنطردهم لقد بدأنا آخر لاعب باق زرعت السبايك يحق لك التباهي إذا حققت أول عملية قتل آخر لاعب باق ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ been broken. Atlas Pike. سندفنهم وستلاحقهم آثامهم قاتلوا Erdoğan طريقي هذا المدافعون